Sveiki, aš esu Evelina, Enderjeras LT kurie ir interjero dizainerė. E, šiandien jau yra ketvirtoji KD rubrikėlė, e, kurioje nagrinėsiu e, vienos moters man atsiųstą svetainės kambarį. Na ir nieko nelaukiant, pradedam. Taigi, kas pirmiausia man kliūna į akis, tai yra šitas lovelis laidam paslėpti. Ir čia vat tokia raizgalinė <laughs> visokių blokelių bet aš puikiai suprantu, kad e, jau paslėpti čia nebeišeitų. E, reikėjo daryti anksčiau e, kanalą sienoje ir ten paslėpti visus laidus, tada būtų šito lavelio ir nebuvę. Ir be to tas televizorius kapo per aukštai, nes man atrodo, čia tikrai nėra akių lygis, o taip kažkaip į viršų žiūrėti reikia. Tai ką aš tokiose situacijose dažniausiai patariu, tai yra statyti iš gipso kartono papildomą pertvarėlę, kuri nebūtų gili, bet jinai galėtų paslėpti visus klaidus. Tai pavyzdžiui, va, taip va, galėtų atrodyti, ten kokių, nežinau, 10-12 cm gylio. Ir e, tada jau ant jos pačios, ant tos pertvarėlės kabintusi televizoriaus spintelę. Tuo aš čia pratęsiu šitą mintį, bet ką norėjau pasakyti, kad matau, kad čia yra per e, mažas praėjimas, tai yra sofa yra per ilga, tai aš ją dar šiek tiek patrumpinčiau, nu maždaug va tiek. Na, nu, aišku, <laughs> fiziškai jūs tos sofos nepatrumpinsit, bet e, būčiau rinkusius e, mažesnę sofą. Ir e, ir tada atsiranda čia daugiau erdvės praėjimui ir ta vat papildoma pertvarėlė jinai labai nu neuž kaip čia pasakyt nesumažins dar labiau tos erdvės tai va tai kaip tarkim, pasistatote tą pertvarėlę, ją galima kažkokią išskirtinę daryti, tarkim, visiškai baltą, nes patų čia liktai tapetai kažkokie gelsvi užklijuoti, arba galim, jeigu turite ir tais pačiais tapetais užklijuoti, tai būtų galima va taip va kabinti, nežinau, čia man išeis pavaizduoti. Šiek tiek, tarkim, e, iš kraštų tokia išsikišusi e, TV spintelė. Ten su keliais stalčiais ar, ar lentynom. Ir iš priekio galėtų atrodyti maždaug vat, taip va. Čia gal per daug iškišau, bet vat kažkas tokio. Ir va čia va, galėtų būti, pavyzdžiui, atvira dalis, ir čia pasislėptų visos rozetės. Ir atrodytų viskas žymiai tvarkingiau, negu kad yra dabar. Na ir jeigu manoma, tai aš šiek tiek, šiek tiek, šiek tiek paleisčiau televizorių žemiau. E, taip, tai kas dar čia kliūna akis? Nu, tarkim, bet e, šitą erdvę pasižiūrėjus, Tai aišku, labai vieniša sofa atrodo, tai kažkokių tai pagalvyčių dar reikėtų pridėti. Čia dėl spalvų aš nepatarnėsiu, nes čia realiai e, įvairių variantų gali būti, ganėtinai neutralus interjeras, nėra kažkokių ryškių akcentų, prie kurių reikėtų prisirišti, reikėtų labiausiai derinti prie šitos gelsvos sienos. Tai va, visokių čia pagalvėlių, čia gal jeigu trumpesnė sofa, tai čia taip nukertam, gal kažkoks pledukas tenais padėtas. Ir aišku, man visą laiką norisi paveikslų, tai pavyzdžiui, virš vienos dalies galėtų būti kažkoks ilgesnis, o virš kitos du e, trumpesni, e, tiksliau netokie platus e, ir atrodytų jau žymiai išbaigtesnis kampas. Dar kas krenta į akis, tai vad, kad kilimas lygus su kilimu sofos kraštu. Vat šita va vieta. Labai nekaip atrodo. Tai reikėtų, kad kilimas eitų po sofą, nes aš matau, kad jis yra e, prie pat, prie pat sofos, jis yra šiek tiek per mažas ir jisai turėtų būti va taip va išsikišęs. Na, nu, jeigu čia va baigėsi sofa, tai tada jisai galėtų būti ir dar trumpesnis. Tuoj. Tarkim, vat, taip va arba tada jau taip. Bet aišku, kadangi čia dar kažkokia pertvarėja atsirastų, dar TV spintelė, tai, tai kilimą siūlyčiau daryti kuo mažesnį. Ir šitą staliuką aš irgi pasikeišiu, nors jis iš esmės nėra labai blogas, bet e, toks kažkoks šaltas atrodo ir toks atrodo tuoj suluš. Tai galbūt aš kažkokį ir apvalų dėčiau, tiesiog, kad kažkaip daugiau įnešti tokių apvalumų, jaukumo. E, bet šita tava spintelė neturėtų būti labai gili, nes kaip matote, čia praėjimas tikrai nėra labai didelis. Ir šitą e, staliuką, jeigu jau jį pasiliekat, ai kaž, ir šitą staliuką reikėtų šiek tiek arčiau e, šito krašto stumti nes labai jau čia ant ribos tas praėjimas. E, taip, na ir dar aišku, man čia užuolaidų norisi. Tai vat e, visoje šitoje dalyje gali būti dieninės e, užuolaidos, o naktinės užuolaidos galėtų trauktis va į šitą pusę, nes e, jeigu dar ir čia trauksim, tai užsidengs langas, šiek tiek sumažės dienos šviesos, bet aš matau, jūs turite ir roletus nakčiai, tai bent jau dienės užuoldas tikrai kabinčiau, kadangi tie radiatoriai nepriduoda grožio, juos reikėtų e, bent jau šiek tiek paslėpti. Na ir greičiausiai šitam tuščiam kampe jūs statysite valgomojo dalį, tai čia Aš dabar e, nesimuliuosiu, kaip čia jinai galėtų atrodyti, bet iš esmės e, sofa, manau, tokiai patalpai yra tikrai per didelė. Būtų, būtų žinokit, užtekę čia dabar parodyti, žodžiu, be šitos va dalies. Va, be šitos dalies tik tais trivietas kokias nors šiek tiek pastumus į kairę. Čia galima buvo statyti kažkokį fotelį, e, toršerą, jeigu yra rozetė, augalą. Ir būtų atrodžiusi visa šita erdvė erdvesnė, nes nors ir stovi čia sofa, vienintelė sofa staliukas ir kilimas, vis tiek jau atrodo šita erdvė kažkokia nežinau, e, per maža jums taip neatrodo, man tai, man tai susidaro toks įspūdis, kad erdvė yra per maža. Na tai va, tai pagrindiniai, kaip sakau, dalykai tai yra kilimo dydis, sofos dydis per didelis trūksta paveikslo, pagalvėlių, galima pakeisti ir kavos staliuką ir žinoma šitą vietą susitvarkyti, nes e, tas lovelis su rozetėm ir šitais visais blokeliais labiausiai gadina vaizdą. Ir užuolaidas, aišku praverstų. Tai va, tiek norėjau pasakyti apie šitą erdvę. Jeigu ir jūs norite sudalyvauti kaderų brikėlėje, tai į aprašymą žemiau įdedu nuorodą, kaip tai galite padaryti, kadangi e, labai seniai e, jau šita rubrikėlė buvo paskelbta ir nuotraukos jau yra ganėtinai senos, e, tai galbūt sulauksiu naujesnių, kažkam aktualesnių, tai jeigu tik tais norite sudalyvauti, drąsiai bandykite. Tai gero jums karantino, tikiuosi jums neprailgs <laughs> buvimas namuose. Na ir iki kitų kartų. Iki.